yma heddi i cefnogi uh, wledig, sorry, uh, y ffaith bod ni'n sôn am cadw iaith Gymraeg yn fyw uh, a siaradwyr Cym Cymraeg yng Nghymru. Uh, er mwyn cyrraedd y nod, uh, mae angen addysg Cymraeg ar bawb, a nid jyst ar rhai ffodus. So, um, hap yr famwain yw'r ffaith fy mod i'n siarad Cymraeg. Um, Rwy'n sylweddoli, sylweddoli fy mod i'n ffodus iawn i gallu siarad Cymraeg. Uh, ces i fy ngeni yn Rhydychen, um, oedd fy mam, uh, cath i ei geni yn, um, yn Reading, a wedyn nath ni symud draw i Afreiron, a dyna ble ges i um, uh, y iaith, um, a dyna ble um, nes i um, dysgu'r iaith Cymraeg. Um, pan o'n i'n fach uh, yn Afreiron, ardal lle mae'n addysg lleol, um, addysg, addysg y gymuned, um, dyna yw'r iaith naturiol uh, iaith diofyn yr, ag, yr addysg yno. Um, y gymuned hwnna sy'n bennaf gyfrifol yn sicrhau fy mod i'n siarad Cymraeg heddiw ac wrth gwrs pan symudon ni i Aberfan uh, tua 4 blwyddyn yn ôl nes i barthau i siarad Cymraeg um, a es i, i ysgol gyfynwyd y wain wedyn. Um, rwy'n mynd i gan i chi heddi um, yn Gymraeg ac rwy'n diolchgar i'r bobl sydd wedi um, dros y digeldau uh, ymgyrch dros addysg Gymraeg fel fy mod i'n cael gwneud hynny. Uh, dwi eisiau gofyn cwestiwn cyn i fi ganu. Uh, pa fath o Gymru ydym ni eisiau creu? Onid ydym ni eisiau i bob plentyn i gael cyfle ces i yn Abereiron. Os felly, mae'n her fawr o'r blaenau. Er mwyn i'r Gymraeg ffynnu, mae angen symud at sefyllfa lle mae pob un o'n pobl ifanc yn derbyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Diolch.